wisata kimchi dan kolam renang. Oke? Okay? Nah. Selamat datang di Kampung Rabbit. Perkenalkan nama saya Maisin Utami. Terbit baru dibuka tanggal 28 Desember 2019 kemarin. baru tanggal 28 Desember kemarin baru buka ya. Rata-rata pengunjung di kampung Rabbit semenjak kolam berenangnya. buka baik anak-anak maupun orang dewasa. Adaga Zebo dan Aula. Taman Kampung Rabbit, yaitu yang beralamat di Jalan Kenanga atau Melur, dekat SMP 26 Kulim, Tengayan Raya, Pekanbaru, Riau. bisa dari jam 9 pagi hingga jam 10 malam. Di sini di Kampung Rebit kita menyediakan sate kelinci juga loh, per porsinya 25.000. Itu udah 5 tusuk, ada lontong, kuahnya ada dua jenis, yaitu ada kuah kecap dan ada sambal kacang. Eh, perkenalkan nama saya Denny. Uh, selamat datang di Kampung Rebit. Nah, di sini kita memiliki banyak kuliner. Salah satunya yang spesial itu daging kelinci. Sapi daging kelinci. Nah, ini daging kelinci. Kebetulan stok yang terakhirnya ini. Permintaan. Nah, di sini kita juga mempunyai kuliner yang lain, macam nasi goreng, rendang kelinci sama indomie goreng sama komi dan lain-lain berbagai Hanya 4 tahun? 4 tahun kan sekarang Va dónde se le puede <laughs> Eh, sekarang enak di kampung Debit udah kolam renangnya baru kulinernya enak juga sate kelincinya masih ada promo kalau masuk sini masih 15 ribu kolam renangnya agak bagus baru buka satu minggu ya pak nah, ini ramai pengunjungnya sangat ramai nah, sangat perhatian tempat apanya mau makan mau apa ada kantinnya nah, sederhana bukan apa-apa <laughs> itulah kami sebagai pengunjung di sini ya syukur alhamdulillah di tempat komplek kami sudah ada kolam renang tidak jauh-jauh lagi kami mengikuti renang ke jauh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sate kelincinya enak kolam renangnya mantap bersih mantap kali ya. ya mengasihkan semua murah tapi awal-awal mungkin ya kita besoknya seru tempatnya mesti seru ya. Dari mana kak asalnya kak? Dari Pekanbaru juga, oh, di tinggalnya di Sail. Oh di Sail. Apa yang menarik di sini kak bisa datang kemari? Kesini sih cuman ngajak adik jalan-jalan tuh lagi berenang. Oh. Suka kelinci juga kak? Suka binatang. Oh, ada peliharaan juga kak di rumah? Ada ikan. Oh ikan. <laughs> di akuarium kak ya? Iya siapa namanya kak Anggi Anggi ya. ya atau ada Instagramnya Instagram ya. ada uh -huh. mm, at Nadila Anggraini jangan lupa di follow ya bang oke okay, siap kasih ya, ya.